Козы – мудрый народ. Ешь все, скачи везде. Если кто-то тебя пнул, пни в ответ. <laughs> Некогда беспокоиться. Браун тут как тут. Думал, что пропал. Все, я устал от болтовни. Все очень просто, видишь? Мой щит для тебя. пригодишься.